યુઝર લોગિન અને સેશન ઉપરના ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલ PHP ના અમુક પાસાઓ દર્શાવે છે જે HTML ફોર્મને કેવી રીતે સબમિટ કરી શકાય અને કેવી રીતે યુઝરનેમ અને પાસવર્ડની તપાસ કરી શકાય એના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે દાખલ કરેલી વેલ્યુઓ ડેટાબેઝથી ચકાસવામાં આવશે હું તમને બતાવીશ કે નામ અને પાસવર્ડ વડે કેવી રીતે ડેટાબેઝને સુયોજિત કરવું ડેટાબેઝથી કેવી રીતે જોડાવવું અને એ પણ કે કેવી રીતે લોગ આઉટ ફંક્શનને પ્રોસેસ કરવું જો કે આપણે સેશનો વાપરી રહ્યા છીએ યુઝર ત્યાં સુધી લોગ્ડ ઇન રહેશે જ્યાં સુધી તેઓ લોગ આઉટ બટન દબાવતા નથી શરૂ કરવા માટે હું એચટીએમએલ ફોર્મ બનાવીશ કેટલાક MySQL લક્ષણો બતાવીશ જે આપણે સુયોજિત કરીશું HTML ફોર્મમાં login.php કહેવાતા પેજ પર કામ કરી રહ્યા છીએ મેથડ પોસ્ટ હશે ફોર્મનો અહીં અંત કરીશું હું ઇનપુટ ટાઇપ બનાવીશ જે ટેક્સ્ટ રહેશે અને યુઝરનેમ નેમ રહેશે અહીં એક લાઈન બ્રેક આ લાઈનને કોપી પેસ્ટ કરો અને ટેક્સ્ટને પાસવર્ડમાં બદલો આ પાસવર્ડ કહેવાય છે આપણે કઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વાપરી રહ્યા છીએ એના ઉપર આધાર રાખી આ તારાઓ અથવા વર્તુળો જેમ દ્રશ્યમાન થશે અને અંતે સબમિટ બટન બનાવીશું અને તેની વેલ્યુ લોગિન રહેશે રિફ્રેશ કરો અને અહીં એક પેજ છે index.php યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ સાથે હું લોગિન કરીશ અને આ એ પેજ ઉપર જાય છે જે અસ્તિત્વમાં નથી હવે આ વધુ વપરાશકર્તા અનુકૂળ બનાવીએ અને અહીં લેબલો ટાઈપ કરીએ રિફ્રેશ કરો અને આ રહ્યું હવે login.php ફાઇલ બનાવીએ સૌપ્રથમ હું php myadmin ખોલીશ જો તમે Xampp વાપરી રહ્યા છો તો આ php myadmin માટે localhost નો ઉપયોગ કરીને મૂળભૂત રીતે સંસ્થાપિત થશે જો આ હજુ પણ સંસ્થાપિત થયું નથી તો આ માટે હું તમને Google પર જઈ localhost ડાયરેક્ટરી પર એક કોપી સંસ્થાપિત કરી આનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપીશ હવે નવો ડેટાબેઝ બનાવીએ તો અહીં ફ્પ્લોજિન નામનો નવો ડેટાબેઝ બનાવો અને ક્રિએટ ઉપર ક્લિક કરો આપણે જોશું કે આ અહીં દ્રશ્યમાન થાય છે અને આપણે હવે કોષ્ટકો બનાવી શકીએ છીએ જો તમે એસક્યુએલ સાથે પરિચિત નથી તો ચાલો હું તમને સંક્ષિપ્તમાં સમજાવું મૂળભૂત સ્ટ્રક્ચર ડેટાબેઝ છે જે કોષ્ટકોને સંગ્રહિત કરે છે અને કોષ્ટકો પંક્તિઓને સંગ્રહિત કરે છે અને પંક્તિઓ વેલ્યુઝને સંગ્રહિત કરે છે આને યુઝર્સ નામ આપીએ અને ઓકે ઉપર ક્લિક કરીએ એક error the number of fields જ્યારે હું એક નવા ડેટાબેઝને બનાવું છું હું એક નોટપેડ અથવા એક કોન્ટેક્સ્ટ એડિટર ખોલું છું અને એ તમામ ફિલ્ડોને નોંધ કરીશ જે હું વાપરીશ હું શરૂઆત માટે આઈડી વાપરીશ ત્યારબાદ યુઝરનેમ અને અંતે પાસવર્ડ આ બધું આ સમયે જોઈએ છે તમારા પ્રોગ્રામ પર આધાર રાખી first name date of birth વગેરે પણ ઉમેરી શકીએ છીએ પણ હમણાં માટે આ ત્રણ ફિલ્ડોને ઉપયોગમાં લઈશું અને ત્રણ ફિલ્ડોનું એક ટોટલ બનાવીને અહીં પાછળ જઈએ તો ત્રણ ફિલ્ડો અને તે પહેલા આ બનાવશે હવે ફીલ્ડ નામોમાં ટાઈપ કરવા સાથે આગળ વધીશું ઇડ ટાઈપ કરીશું અને આને ઇન્ટીજર બનાવીશું આ પ્રાઇમરી કી છે અને આને સ્વવૃદ્ધિ બનાવવા માંગીએ છીએ હવે જ્યારે એક નવો રેકોર્ડ બનશે ID ની વેલ્યુમાં 1 થી વધારો થશે તો ઉદાહરણ તરીકે પ્રથમ વપરાશકર્તા જે રજિસ્ટર થશે એની ID 1 હશે બીજો વપરાશકર્તા જે રજિસ્ટર થશે એની ID 2 હશે અને એ જ પ્રમાણે આગળ આગળ યુઝરનેમ હશે અને અંતે પાસવર્ડ હશે આપણે તેને વેરકેરના રૂપમાં સુયોજિત કરીશું અને હું આને 25 અક્ષરોમાં સુયોજિત કરીશ અને પાસવર્ડને પણ 25 અક્ષરોમાં અહીં બીજું કંઈ જ નથી જેને અહીં આના માટે સુયોજિત કરવાની જરૂર છે નીચે સ્ક્રોલ કરો અને સેવ ઉપર ક્લિક કરો તો જેમ હું અહીં સંગ્રહિત કરું છું આપણે નીચે આવીને તે અહીં જોઈ શકીએ છીએ અને તમે તેમાં વેલ્યુ ઉમેરી શકો છો આ કરીશું કારણ કે આપણે ચકાસી રહ્યા છીએ યુઝર રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ કેવી રીતે બનાવવું એના ઉપર મેં કેટલાક ટ્યુટોરિયલો બનાવ્યા છે તે ઉપર આગળ ચર્ચા કરીશું ID ની વેલ્યુ સ્વવૃદ્ધિ થનાર રહેશે તેથી કંઈ પણ ન નાખીશું આ સીધે સીધું 1 પર જશે યુઝરનેમમાં હું એલેક્સ રાખીશ પાસવર્ડ એબીસી રહેશે જો કે હું તમને વધુ સારો પાસવર્ડ રાખવાની સલાહ આપીશ તો યુઝરનેમ એલેક્સ છે અને પાસવર્ડ એબીસી છે યાદ રાખવા માટે સરળ આ સંગ્રહિત કરાયેલું છે બ્રાઉઝ કરવા માટે ફક્ત બ્રાઉઝ ટેબ ઉપર ક્લિક કરો નીચે સ્ક્રોલ કરીએ આપણી પાસે યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ એલેક્સ અને એબીસી ના રૂપે છે અને આઈડી પહેલેથી જ એક પર સુયોજિત કરાયેલી છે હવે login.php પેજ બનાવીશું આ સંગ્રહિત કરો login.php ચાલો જોઈએ PHP ટેગોને કઈ રીતે બનાવવા હવે હું કેટલાક પોસ્ટ વેરીએબલો ઉપર વિચાર કરીશ index.php માં પોસ્ટના રૂપમાં મેથડને ઉપયોગમાં લીધી છે યુઝરનેમ $post તરીકે સુયોજિત કરીશું અને વેરીએબલને રીનેમ કરીશું જે યુઝરનેમ છે આ અહીં મળ્યું અને પાસવર્ડ પોસ્ટ વેલ્યુ સમાન રહેશે અને તે પાસવર્ડ હશે સૌપ્રથમ તપાસ કરીશું કે યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ બંને દાખલ કરાયા છે કે નહીં આપણે ફોર્મને વેલિડેટ કરવાની શરૂઆત ન કરીશું આ કરવું બિનજરૂરી છે કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે યુઝરે આ બંને ફીલ્ડો દાખલ કર્યા છે હવે હું ઇફ સ્ટેટમેન્ટ ટાઈપ કરીશ આ મોટો બ્લોક રહેશે કારણ કે તમામ કોડ જે મને આ ચેક કર્યા પછી જોઈએ છે તે અહીં આવશે તો અહીં હું if યુઝરનેમ લખીશ જેનો અર્થ એ છે કે if યુઝરનેમ જો વેલ્યુ ધરાવે છે તો તે ટ્રૂ રિટર્ન થશે અને હું પાસવર્ડ લખીશ તેથી આને ટ્રૂ કરવા માટે અને અહીં આ કોડના બ્લોકને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે આને યુઝરનેમ અને પાસવર્ડની જરૂર છે આપણે અહીં ડેટાબેઝ સાથે જોડાવવાની જરૂર છે આ કરવા માટે connect equal to mysql underscore connect નામનું એક વેરિયેબલ બનાવીશું અને આ અંદર પહેલું પેરામીટર હોસ્ટ રહેશે જે મારા માટે લોકલ હોસ્ટ છે બીજું યુઝરનેમ રહેશે અને હું root ને ઉપયોગમાં લઈશ ત્રીજો પાસવર્ડ છે જે મને લાગે છે કે મારી પાસે નથી તે ઉપર ચેક કરીશું આ પછી ઓર ડાઈ લખી એક એરર મેસેજ આપીશું ઉદાહરણ તરીકે could not connect લખીશું મારા પાસવર્ડ વિશે મને ખાતરી નથી તે બીજું કંઈક છે આપણે પ્રયત્ન કરીશું તો આ કહેશે could not connect હવે આપણે કોષ્ટક પસંદ કરવાની જરૂર છે માફ કરો ડેટાબેઝને mysql select db લખીશું જે બીજું built ઇન ફંક્શન છે જ્યારે પીએચપી મોડ્યુલ સંસ્થાપિત હોય છે તે ઝેમ્પ સાથે પણ આવે છે અહીં હું બમણું અવતરણ ચિહ્ન મૂકી PHP લોગિન લખીશ તો બધું બરાબર છે એમ ધારી હું error message could not find DB ને ઉમેરીશ પેજ રિફ્રેશ કરો લોગિન ઉપર ક્લિક કરો કંઈ થતું નથી if સ્ટેટમેન્ટને એડિટ કરીએ અને એલ્સે લખીએ એચો અથવા શ્રેષ્ઠ ફંક્શન ડાઇ છે આ ફંક્શન કોલ થયા પછી આ પોઈન્ટ પછી તે કંઈ પણ એક્ઝિક્યુટ કરવાનું બંધ કરી દેશે અને આ તમારા પસંદના મેસેજને પણ પસાર કરશે તો અહીં હું લખીશ please enter a username and a password આ રિફ્રેશ કરો ડેટા રીસેન્ડ કરો અને આ એરર મેસેજ મળે છે આગળ હું એલેક્સ અને 123 ટાઈપ કરીશ માફ કરો એબીસી અને લોગિન ઉપર ક્લિક કરીશ એરર મેસેજ નથી જેનો અર્થ એ છે કે આપણે ડેટાબેઝ સાથે જોડાઈ ગયા છીએ આ ભાગનો અહીં અંત થાય છે બીજા ભાગમાં હું બતાવીશ કે કેવી રીતે ડેટાબેઝ સાથે જોડાવવું અને યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ માટે કેવી રીતે તપાસ કરવી આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું